мынау көптен күткен адамзаттың асылтажы сүйікті пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның мәуліді бүгін ойлаймын өте үлкен деңгейде өтті баршаңыз аллах сауапта жазсын көргеніміздей бұл жерде ұстаздар имамдар спорт майталмандары өнер мамандары кәсіпкерлер міне өздеріңіздей секілді осындай көретін адамдардың бас қосуымен керемет кеш өтті алла сауап жазсын құрметті ағайын туыс жаңағы ұстаздар аятпен дәлелдеді хадиспен келтірді өзіміздің қанатты қазақтың сөздерімен өлеңдерді жеткізді деп ойлаймын енді жалпы біз мұсылман елміз бостандығымызға отыз жыл болған жоқ тәуелсіздігімізге отыз жыл болды біз пайғамбар алейхисаламға салауат айтып келе жатқанымызға отыз жыл болған жоқ он екі ғасырдан астам уақыт өтті біз мұсылман халықпыз міне аллаға шүкір сол алаштың ұрпақтары бас қосып адамзаттың асыл тажы пайғамбарымызды дәріптеп отырмыз пайғамбар алейхисалам алланың сүйікті пайғамбары сол пайғамбардың үмбеті болып алла бізге нәсіп етті ғой бұл өте үлкен бақыт мынау ғалымдар айтады ертең қияметте пайғамбарлар өзінің үмбетіне қиямет жайында айтқандығын айтқан кезде олардың үмбетіндегі шамдар үмбеттері алла тағалаға сол күннің бәкейімен айтады деді алла тағала солай айтады деді мына үмметім айтпады деп жатыр сол кезде пайғамбарлар ей алла менің әйелім бар деген кім деген кезде міне осы үмбет көрсетеді деді мұхаммед алейхисаламның үмбеті бауырым біз қияметке өтеміз ибраһим есін көтеріп сізбен қуанады ма жоқ пайғамбар ұялады ма дейді ол сізге байланысты деді бауырлар мынау жалпы кеш өткізудегі мақсат мынау жалпы оңтүстік жамағаты аллаға шүкір тәуір мешіт жағынан жамағат жағынан елімізде ілгері мынау еліміздегі үш мың мешіт болатын болса соның мыңы осы түркістан облысы шымкентте тұр сөзіміз кіргендей бұл мәулітке мешіт жамағатынан емес әлі намазда алыс жүрген мына мәуліттен алыс жүрген адамдарды барынша шақырды ол сіздеріңіздер енді шақырған халық болсын екі жас бақытты болсын екі жас бақытты болу үшін адал konuşayım. Şey, bizi sohbet ettiler. намаз namaz намаз da намаз alsanıza, namaz okuyun da namaza kalkmasın. Bir Және Cennet bilgi ayı bağlışmalarımıza да осы sahabetin hücreti hizmetinize inşallah. Және Аллаға үшін жасалды міне қазір әлхаят деген бауырлар мынау кәсіпкер бауырларымыз бірігіп алаш тен деген осындай қалдырмайды мына қазіргі көрдім қазыққа барып келіпті тойда араққа тойда билеп жүр араққа той жасап жатыр ғой деген көптеген осындай халықтың арасында мәселе көбейіп кеткендіктен сәл болса үлесімізді қосайық осындай ұжым ұйымдастырып қажылыққа адамдарды алып барып ана қасиетті мәкка майданының тарихын айтайық руханиятты айтайық деп бауырымыз осылай ашылған еді мына арман мына жақында мәселе деген қазір ашылды мына жасан ұстаз фердаус деген бар мүфти ата деген бар айтарым ұстазбен баратқан компанияларға баруға шақырамын қайсысымен барсаңыз да барыңыз қайсысы да ұстаздар өйткені ұстаздар ол жерге барып жаңағы айтылған пайғамбар алейхисаламның қаласының тарихын айтады барып келген кезде мұсылман адам дүниеде жүру керек мұсылман адам кәсібімен айналысу керек не үшін сол руханиятқа азық жинау үшін азық жинау үшін ақыретте ертең пайғамбардың жанына бару үшін сол лайықты өмір сүру руханият алайын дүние қазақ айтады малдың жанының садақасы дейді сол жанымыз үшін малымызды садақа қылып ниет қылсақ алла берекет береді енді бауырлар мынау қазақ айтады жақсының жақсылығын айт дейді жаңа айтып осы кәсіпкер бауырларымыз әл деген шаймен айналысады бірнеше жылдан бері енді бір жарнама тұрған жоқ біз айдай айтпай ол үлкен деңгейде жасап жатқан кәсіп аллаға шүкір бұл қазақстан емес сыртқа да шығып жатқан өнімдер бар жігіттер бірақ айтқым келгені осындай мәулет өткізу аллаға шүкір қазір жамағатқа өткен бауыр соны айтқым келеді әлгі уақытта имамдар ұйымдастыратынбыз осыны ұйымдастырып жағдайымыз шеккенше әуе асырадыңыз қазір бұл жамағат кірігіп балалар жамағат өздері бірігіп осы шымкент қаласына өтетін әулетті бірнеше айдан бері белгілеген болатынбыз бірақ уақыт сағаты осы уақыт келген екен міне дінмұхамед бауырымыз бастаған осы шымкент қаласында әл жігіттері тұр оның басшылары алматы қаласының мына берік бауырымыз бастаған өзінің толық командасымен дәл осы жерде осы жігіттер сіздерге қызмет жасады бағанар бірақ өтініш осы жігіттердің қатысқан талапсаңыздар болады алла берекет берсін сіздерге өмірлеріне кәсіптеріне берекет берсін мен бір түсінгенім мұсылман адам байыса қазақ байыса ол елге пайдасы тиеді екен да міне сол үшін айтамыз еліміз бай болсын қазақтың жігіттері бай болсын жұмыр бай болсын иншалла пайғамбар алейхисалам өз айтады е алла бізді тақырлық кедейлікке сақташы деп айтады الصواب وأشهد أن لا سبحانك أستغفرك وأتوب إليك